ልገለው መቱን እንግዲህ በድጋሚ እንዳመሌ ባይለቃል ግጥሜ ሰፋሪ አስፋሪ ሆኖ ብዕሬ አደል ወሬ ተራ ነው እንጂ ውሃንሺ ሀሳቤ እውነት ከልቤ ስጽፋንቁን ከዘፍሰቱ እናስማመቼ ስነሳ ብቻዬ ነበር ዳሩ አገኘው መሰል ከዛ አብሮ መወጠን ይዘን ትልቁም ነገር በጀማ ሲሆን ይቀል ስናጋጭ ሳብ ደንድሶ ወደል በጀማ ሲሆን ይቀል ስንረዳዳ ታሪክ ልንቀይር ከባዶ ከምንም ከመሬት ካልሰፋበት ክቡ ከስር ከጀማው ጋር አንድ ላይ ለድል እንደ ድራ አብረን ስናብር ብቻውን መሮጥ ይችል ማንም ከሆነ ለመሮጥ ብቻ ትግግስ ከለላ ስር ነው ግን ለመድረስ የኛ ሩጫ ሩጫ ለማምጣት ብልጫ ለብልጫ ሆነን ተጊ ምርጫ መድረስ ብቻ ደረጃ በደረጃ አዳጊ ሆነን ልንጽፍ አዲስ ገድል እድል ቢቀናን ባይቀናን በድል አንጠብቅ ስራ በስራ ውስጥ ግን ድል ይጠብቀን ያዝ ያዝ Sabasay to the coast. Que paso to my bros. And they know Arara reporting from Addis, welcome to my home. It's the city of ancients, before kingdoms rose. But they do not tell you our kingdom existed before they arose Check up the facts and expose Mind frame you cannot tame See your content's not in context Ain't a contest See my mindset ain't a preset You can preset If you look close you can see that This ain't a question yeah he next You can ignore You can look for something close to Never quite like Only like might get your rhymes tight Keep my mind right Learn from hindsight She the right type Living daylight In the nighttime she still shine She real sweet so I chew slow Got a smart mouth when she speak though But I love that She a real queen Hop shy she real mean, got a big heart, some cute toes. Bright eyes, love the flex though. She wine fine from the motherland. Real blessing, got a mama hands, yes in the jeans, yes in the blood. We don't gang bang, but what's up, cuz showing real love from the other side. Up next, it's about time. International, intercept the flow. They just try to copy. We original. Addis Ababa, East Africa. Come and take a trip. Show you people love. ሰላም በድጋሚ የምንድምዳሜ እኔ ልምላሜ የለውም ፍጻሜ ስኬት መራቢ ሰጥቶኛል እሳቤ በማወራው ቃሌ ለሆኑ ምሳሌ ምሳሌ ለተረቱ ምሳሌ ለሚነፋው ደረቱ ምሳሌ በደንብ ላልተረዱን የሚነደውን ላከው ከበረቱ ቆይ ጀብደኛው መጣ ጉዱን ሊያወጣ ጀብደኛው መጣ እበቱን ሊያፈነዳ አፍዳገት የለው እኮ ወደኛው መች ተረዳ ሲነፋው እንደ ልቡ እንደ ፊኛ ፈነዳ ምንድነው መልእክቱ ባይገባቸው ፒስ ነው ምቱ ወረኛው ሰሙን ሳይዘው ዝምታ ወድቁ ለብልቱ ስገባ ወደ እንቅጩ በቃላት ይመጣል ፍርዱ ሳይሰራ ሁሌ የሚያወራ የቃላት እዳ ነው ትርፉ አንዴ ላሳየው ጀንበሩን አንዴ ልናገር ከፊቴ ለነበሩ ራስ ማንገስ አያደርስ ከወንበሩ ዝም ብሎ መናገር አይገልጽ ወንፈሩ ግን ማይሆን የለ በተግባር ከተግባሩ ጋር ጥሩ ስነ ምግባር ቀደሜ ሳወራው ግራ ከገባ ይህን ይመስላል የነገሩ ዳር አሽኖ ነው ራስ በኪነ ጥበብ ስመመለያው ትክክል ያሳብ ጋጋታ ታሪከኛ ቋሚ እንደጠያ አርቆ የውጭ ሳይ ማይረሳው የውስጡንም ጣሪያ አስደንጋሽ ጥያቄ ማንሺ መላሽ በጠረጴዛው ዙሪያ ይገለጽ ተረክስቲ ያለቀቅ የጥንቱ መሰረት ለምን ይቀራል ነው በተረት ዘበቶኑ እንዳይቀር ደሞ ወረት ሁሉም አልፎ ዘመና ሲለወጥ የጥንቱ ሲወሳ ታሪክ ማይናወት ጊዜ ላመጣሽ ለምን ስንጨንቅ ተባልተን ያለንን አፍርሰን እናወት ስንገኝ በልጠን ከሁሉም ለይቀን ትብብር ካለ ላንጠፋላ ገረብ ወድቀን ስምሪት ፈተን ሰርተን በሰላም ገብተን ቅኝ ባልተገዛቸው እናት ስታቅፈት ላናፍር በኩራ ሲባል ኢትዮጵያ ትቅድም ኢትዮጵያም ትቅድም